puede ayudar mejor tu doble cuántico a través de cuatro encuentros bien organizados para que tú puedas comenzar desde lo más fácil. Como cada uno de ustedes es de distintas ciudades y países, decidí diseñar un programa, un curso, para que desde tu casa, cómodamente, desde cualquier lugar del mundo, puedas acceder a participar online, con una inversión muy pequeña y muy accesible. Para que puedas aprovechar la relación con tu doble cuántico que funciona a las 24 horas y sobre todo mientras duermes, para tomar los atajos que te orientan en las decisiones, para que puedas resolver más rápido las situaciones simples del día a día, para que puedas salir de situaciones y programas repetitivos, que ya no quieres más, para que en lugar de vivir los conflictos como obstáculos, estos se transformen en oportunidades de desarrollo y también en oportunidades que te ayuden a equilibrar tu vida y a vivir en mayor paz y armonía. Y de a poco, mientras duermes y amaneces, duermes y amaneces, irás redescubriendo tu propósito y desplegando tus potenciales. ¿Cómo vamos a desarrollar todo esto? ¿Te gustaría, cada vez que lo necesites, saber reconocer esa guía interna que te conduce por el mejor camino en cada situación de la vida? La protagonista aquí será tu intuición y tu resonancia con todo esto. La intuición y la resonancia son ese idioma en que podés comunicarte con tu doble cuántico, que solo necesitas redescubrirlo y entrenarlo. Y yo te puedo guiar para que lo vayas logrando. Mi abordaje está basado en procesos cortos y para que tengas herramientas prácticas aplicando los últimos eh, descubrimientos de neurociencia, siempre dentro del marco de la perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos. De todos modos, Siempre ustedes pueden entrar a mi página web malevitale.com, suscribirse en el boletín de noticias o en las notificaciones cuando aparece la campanita roja. Podés difundir esta invitación al curso a quien creas que le pueda interesar. Adiós. Les voy a presentar hoy a Leticia y la idea es que en este video eh, Leti pueda compartir todo lo que ella le fue pasando a partir de ir integrando esta relación con su doble cuántico conscientemente en el día a día. Estamos hablando dentro del marco de la perspectiva universal del desdoblamiento del tiempo y la relación que uno va teniendo con su cuerpo energético o doble que va a ir mutando a medida que uno empieza a manejar ese lenguaje. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá y compartir con, los suscriptores esto que, te pasó. ¿Cuándo empezaste con, tu relación más consciente y a entender que tenías un doble cuántico y aprender cómo, relacionarte con él? Bueno, yo por el año 2014 cuando empezaste a dar las charlas y me empezaste a contar todo lo que estabas vivenciando, este, empecé a prestar atención eh, y a comprender un poquito más el vocabulario, que al principio se, se vuelve un poco difícil. Ajá. Pero lo primero que hice fue empezar a derivar, fue una de las primeras cosas que me enseñaste. Tratar de, controlar el último pensamiento antes de irse a dormir. Eh, pensar en alguna cosa que a uno lo haya estado angustiando durante el día, algún conflicto que no se haya podido resolver y uno quisiera que, que, deje de ser una carga. Y bueno, pasados los días lo que empecé a sentir es que cada vez eh, tenía como menos peso todo, eh, cierta liviandad, una tranquilidad particular, como que empecé a sentir que ya no tenía problemas, que eran situaciones que yo estaba observando y que tenía que tomar alguna decisión para resolver. ¿De qué, ¿De, cuánto tiempo estás hablando, no? <laughs> y algunas semanas, no demasiado. <laughs> ¡Qué rápido! Eh, porque es como que es, se ve que yo lo llamo como uno se conecta con la esencia. Evidentemente lo que uno hacía cuando lograba a la noche derivar es conectarse y sentir que estaba en conexión con algún orden superior que iba a ordenar lo que estaba pasando. Ajá. Eh, una otra de las cosas importantes es que llegó un momento en que me di cuenta que uno no tenía que, ser a veces el que encontraba la solución, que la solución lo encontraba <laughs> uno. Ajá, qué bueno esto que me estás diciendo, es A veces se pone, se enfoca y trata de decir, bueno, ¿cómo lo resuelvo? Me pasó con cosas de los chicos. Muchas veces eh, se soluciona de, maneras impensadas. Cuando uno le pone la carga de, cómo le gustaría que se resuelva, eh, cierra la puerta a que vengan otras posibilidades distintas, imaginadas. Eso es, eso es fundamental. Sí creer que nosotros, porque pensamos mucho un problema, vamos a conseguir la mejor solución. Y al final es justo la ecuación contraria. Porque este, la, mente es el observador más veloz en esta historia. Y nuestro origen, o el doble cuántico, va a tener una, una mirada que toma muchísimos más elementos, muchísimos más futuros posibles de todos ellos que existen. Y nos va a traer por intuición o por resonancia o por esta sensación que decís vos, la mejor combinación de todos esos elementos que si nosotros estuviéramos con nuestro procesador. Es que finalmente lo que pasa es que uno termina sintiéndose conectado constantemente, ya no necesita hacer el ejercicio. Ah. Eh, ¿En ¿Cuánto tiempo sentís que empezaste a estar como permanentemente como esta conciencia de ser dos todo el tiempo, vos y, algunos meses, eh, menos de un año, en menos de un año yo ya empecé a, sentir que, que me conectaba, o sea, no es que me conectaba, sino que que tenía esa sensación de, confianza en, determinados, en determinadas situaciones conflictivas. O sea que la, manera ahora... O sea, como una serenidad. O sea, hay una situación donde se supone que todos tenemos que estar frenéticos y mágicamente en lugar de estar mal, yo me tranquilizo. Qué bien. Esa es la diferencia. Qué lindo de escucharte así, me encanta. Hice eh, eso justamente lo que, lo que a mí me gusta que la gente comience a, experimentar en su vida mayor paz, mayor confianza, mayor armonía, vivir más relajados, eh, confiar más en que las cosas se resuelven, que los conflictos se diluyan, que vayan desapareciendo porque cambiamos la perspectiva con la que nos relacionamos con el conflicto y además porque tenemos confianza de que se va a resolver de una mejor manera y no necesitamos hacer tanto esfuerzo, <laughs> nada. Exactamente, esa es la, la Solo entender que uno está inmerso en la ley, que es parte de la ley. Claro, entonces estar siendo consciente de eso en el día a día, de a poco eh, justamente nos va mutando la perspectiva de nuestra realidad para que sea más liviana, ¿no? Exacto. ¡Qué alegría! Yo te doy las gracias. <laughs> bueno, hermosa, te quiero. este, bueno, gracias por compartir. Y bueno, cualquiera que quiera mandar resonancias, inclusive hasta videos o compartir lo que les pasó a partir de, incluirse en esta ley eh, conscientemente, ¿no? porque estamos inmersos en ella, porque estamos hablando de la ley universal del desdoblamiento, así que nos afecta aunque no sepamos cómo funciona. Eh, lo que Leti está compartiendo es qué empieza a pasar cuando aprendemos aprendemos cómo funciona y empezamos a aprovechar este lenguaje que habla nuestro doble cuántico y podemos eh, recibir la información que nos trae para vivir mejor eh, en el presente de cada día y a la vez conectar con, nuestro eh, ser más profundo y en esta situación empieza a surgir con mayor obviedad cuáles son nuestros potenciales y qué es lo que queremos hacer en nuestra vida, ¿no? Exacto. En lugar de ser víctimas o reaccionar para sobrevivir en un entorno, lo que empezamos a hacer es hacernos responsables. Sí, mayor responsabilidad es una de, las principales. De cómo queremos vivir. Y, <laughs> Claro, cómo queremos vivir y, qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que más disfrutás. priorizar eso. Priorizar eso, Así que, bueno, nos despedimos hasta el próximo video.